さんこんにちはチルリレと申します私たちは公立保育園の職員がメンバーで保育士給食そして看護師などがおります今日はちびっ子たちその家族も一緒に参加してます2年目になりましただいぶお名前を覚えていただけたようで嬉しく思います大型も新調しまして青い空をイメージした綺麗な、えっと、空色ですぜひご注目ください 日々子供たちから学っているたくさんの元気と笑顔を沿道の皆さんにお届けできたらと思いますそれではよろしくお願いしますショート温度ダンスバージョン構えリコ あらよ れそれそれそれそれそれそれあーよいしょそれっっいいるバカが昔てから Oh. 踊り子一のレンありがとうございましたティッシュ